verdade. Sempre inventei verdades e as pessoas diziam que eram mentiras. Nunca falamos tanto a verdade como quando a inventamos.